я, вы знаете, вот честно я вам скажу, я в этих джипхатах не уверен, что их расстреляли. У меня такое ощущение, что все подходит к тому, что сейчас начнут стрелять по курдам. И поэтому я совершенно официально хочу сказать, курды, мы вам не враги. То, что там Вова договорился с этим сумасшедшим Эрдоганом, это, это не наши дела, честное слово. Конечно, проблема, что у нас, у нас тут царем, это, это очень большая проблема, но мы вам не враги. То, что вас начал бомбить этот Асад, да, это понятно, что это результат переговоров между Вовой и э, Эрдоганом. То, что сейчас вот могут начать с кораблей по вам стрелять, это тоже результат переговоров, но это, это мы, мы здесь бессильны. В чем-то вы помогите нам как-то убрать этот режим, потому что я знаю, что курдов очень много в России – я знаю, что очень много вас проголосуйте, всех соберите, проголосуйте за Парнас, за Мальцева. Мы уберем Вову и эту войну прекратим. Они вам не помогут, они между собой договорились, они вас будут сейчас долбить. Всем это скажите. Это сто процентов. Он сумасшедший. Мы никогда с курдами не воевали. Я всегда, и вся моя семья, и многие, э, кого я знаю, люди всегда были за независимость Курдистана на его исторической территории, в рамках той территории, которую он занимает в Иране, э, в Ираке, в Сирии, в Турции. Мы за это, и большинство россиян за это, и большинство россиян с курдами всей душой. Но ну, вы вот видите, что у нас происходит. Поэтому вы нам помогите, вас много, мы знаем, скажите своим. Результаты расследования крушения MH17 обнародуют в сентябре.